faria Se soubesse que só de nascer A sua mãe sofre dia após dia Lembrando do que fez pra te ter Abusada por aquele monstro Mesmo assim não me entregou a morte Eu sou Jack, tenho um objetivo Derrotar a criatura mais forte Eu treinei até o limite Fui até o inferno para ver se eu ia o tiro corpo não vai aguentar mais Eu trocou minha vida sem pensar duas vezes aliança Provável que se saia bem em outras lutas Mas isso é inútil se for contra mim Porque nada me derruba Eu piso na sua cara de novo e de novo Até ter certeza que não vai mais levantar Desculpa, desculpa, mas saiba que eu sou bem meticuloso E quero garantir que não consiga mais falar Cansei de perder meu tempo brigando com qualquer lutador Tô de olho na presa bem mais primitiva O verdadeiro predador Então vamos eu quero que levante, levante Isso se é. Não sei que lutava forte do mundo. Olha seu estado, você vai morrer, você vai morrer. Não dê mais um passo, mais um passo.